भाई तूफान कर देगा भाई बात वही मिला देना पड़ेगा यार मत बता दिया भाई रिवाइव दे मशीन पे जाके रिवाइव दे दे भाई जा भाई मशीन पे जा भाई